本日、え12月13日にですね、え東京スポーツ新聞社制定、えプロレス大賞選考会議が、え行われまして、え新日本プロレス、え内藤哲也選手が2年連続2度目の MVP 受賞を果たしました、え今年の選考ではですね、え年間を通じて IWGP ヘビー級王座を防衛した岡田和親選手、えと、え IWGP インターコンチネンタル王座 を上半期に保持し、えー、真夏の祭典 J1 クライマックスを制覇した内藤哲也選手、えー、そしてベストアウトの試合を連発した、えー、ケニー・オミガ選手3名が、えー、候補に上がりまして、えー、内藤内藤選手がですね、えーまあ、年間を通じて、えー、常に、えー、ファンに話題を提供し続けた、えー 岡田選手の防衛という実績をですねさらに凌駕するほどのですね発信力でファンの支持を常に拡大したということそして抜群の会場人気を持って衰えないロス・インゴ・ベルナブレスで発音旋風を巻き起こし続けたということが高く評価されまして1回目の投票でですね21票中15票を獲得して MVP 獲得が決まりました。 えー、それでは内藤選手受賞のコメントをいただいてもよろしいでしょうか、まあ、今日はプロレス大賞の会見ではありますがちょっと一つ大事な言わなきゃいけないことがあるのでちょっと話それてしまいますがいいですか岡本さんあの手短にお願いします手短にはいまあ昨日発表があったケニー・オメガ対クリス・ジェリコの ダブルメインイベントの件っすねダブルメインイベントという発表ありましたが、まあ、ダブルメインイベントの第1試合っていうのは要するにセミファイナルですから4年前僕は経験してますから、まあ、今回ダブルメインイベントっていう発表ありましたがあなた方は初戦セミファイナルなんですよあなた方は所詮 内藤岡田戦の前座なんですよと何かちょっと余裕を持ちながら発表を聞くことができましたでもでもですよ俺は G1 クライマックスを優勝してこの東京ドーム大会メインイベントの出場権利書を手に入れた岡田和親も ケニー・オメガも出場しているリーグ戦で優勝してこの東京ドーム大会メインイベントの権利証を手に入れたわけですよ新日本プロレスにとって東京ドームのメインイベントっていうのはそれぐらい大切な場所なわけでしょなのに世界的な知名度があるっていうだけでメインイベントが ダブルメインイベントに変更されてしまう、まあ、新日本プロレスにとって g 1クライマックス優勝そして東京ドーム大会のメインイベントっていうのはその程度のことなんですかねいや知名度はやはりとても大事なことですよ世界にアピールするには彼の知名度を利用しない手はないでしょうもちろんそれは分かってますよ でも新日本プロレスが世界にアピールするそれにおいて一番大事なことはこれが新日本プロレスのメインイベントですこれで新日本プロレスは世界に打って出ますってアピールすることじゃないの世界的な知名度がある違うだろ今押さなきゃいけないものは我々が普段見せているものだろう やこの新日本プロレスはいつまで海外の某団体のご機嫌を伺ってたら気が済むんだって中村選手が移籍した時もそうだったでしょう人気選手が移籍してしまうにもかかわらずおめでとうってそれはないぜそんなごますってばかりいるような会社が 世界一のプロレスの会社になるわけないでしょ選手がどれだけ頑張ってもこんなことしているようじゃ世界一なんかになれるわけがない今回のダブルメインイベントの件に関して僕は新日本プロレスの姿勢にがっかりしたっすね。って ことでじゃあ岡本さんプロレス大賞の会見始めましょうかだいぶ、空気重くなってやりづらいんですけど、うん、続けて大丈夫ですか早く続けてくださいすいません、はいえー、それでは内藤選手はですね、はい、えー、去年に引き続き2年連続の受賞と、えー、なりました、えー、2年連続2度目の MVP ですね でこれまでですねあの2年連続で、えー、っと MVP を受賞した選手っていうのもし、うん、あごめん今会見中だからちょっとまた後で書きますわあの携帯電話のいや どうぞ進めてくださいいやいつも普段何何かあるんですか普段からうん大きい声で言ってくださいよ普段から携帯電話いつも言ってるじゃないですか僕が思ってることは口に出さなきゃ誰にも何も伝わらないんですよ、ね、これプロレス界だけじゃないから一般常識だから これ基本ですから岡本さん何か思ってることがあるならはっきり言ってくださいよあの携帯電話の方ですね、うん、あのマナー分かった分かったもう分かったよもう長いからすいません皆様急いでるからもうこの話の続きは後でファミレスで聞いてあげますからはいじゃあ先どんどん進めてくださいいや清野さんだったらこんな進行下手じゃないよすいませんもっと勉強してきてくださいよ司会進行すいません、ね、はい進めてください えー、すいません、えー、では気を取り直してラピドあ、ラピドカブロン、急げということですねいやもういいから早く <laughs> えー、2年連続の MVP というのはですね、えー、アントニオ猪木選手、えー、ジャンボ鶴田選手天竜源一郎選手そして、えー、岡田和親選手過去に4人、えー、成し遂げてるんですけれどもこれが史上5人目のえー、快挙ということでですね昨年に引き続きの MVP 受賞について、えー、コメントをいただければと思います。 あ俺あのー、まあ、2年連続 MVP ということでいや岡田だろいやケニーじゃないのって思ってる方もいらっしゃるでしょう、うん、まあただ残念ながら選考委員の皆様は何票ですか21票中15票ですねなるほどほとんどの方が内藤を支持したとまあ当然の結果でしょう この1年間さまざまな話題を提供しそして皆様を楽しませてきたわけですから、まあ、当然の結果かなと思いながら今日この時間のスケジュールをちゃんと開けときましたよまあ何が一番気になるかって言ったらやはり東京スポーツの岡本記者が一体誰に票を入れたのかと それぐらいですね、まあ、あとは当然のことが当然のように起こっただけまさにデスティンですよ、えー、続きまして質問なんですけれども、えー、まあ えー、選考会でもですね議論になった、えーまあ、岡田選手の今年の実績が、えー、非常に群を抜いていたということでですね、まあ、実力の岡田人気の内藤というような議論もですね、えー、なされたんですけれども、えー、内藤選手に軍配が上がった理由ご自身ではどう分析されておりますでしょうか。うん、まあその選考委員会の中では実力の岡田人気の内藤ってことですね。まあそういう声もありました。なるほど。 まあ、確かに岡田はこの1年間 IWGP ヘビー級王座を守り続けたとチャンピオンであり続けたとそれは俺は経験したことないことですからねとてつもなくすごいことなんだろうなとは思いますただ俺は岡田に負けてないですからね直接対決してないですからね逆に一緒にエントリーした g 1クライマックスで 優勝を手に入れたのは岡田じゃない内藤ですから彼は優勝決定戦にすら駒を進められなかったわけですからねまあ間接的な勝負ではありますが俺が勝ってたってことでしょうまあ彼の実力は認めますよでもやはり彼には実力以外の部分で何か足らないものがたくさんあるんじゃないですか 彼は俺を見ていろいろ学んだ方がいいの彼に足らない部分が俺にはたくさん俺はたくさん持ってますよまあ、そういった中で来年1月4日東京ドームで 加た、選手の i WGP ヘビー級王座に挑戦するわけなんですけれども、はい、まあ、今回の受賞というものがま一つモチベーションになったりはされますでしょうか、うん、1年間 IWGP ヘビー級チャンピオンだったのに MVP になれなかった新日本プロレスに金の雨を降らせてるはずなのに MVP を取れなかったさぞかし彼は肩身の狭い思いをしてることでしょう俺が東京ドームで楽にさせてやりますよ彼もそれを 望んでることでしょう、えー、その他、えー、質問等ございましたら、えー、挙手の上お願いいたします、はい、えっ、と内田選手、えー、これ昨年も同じ質問は多分してると思うんですけど、はい、えーとまあ、今回ベストバウトは1.4東京ドームの、うん、えー、岡田対ケニーなんですけども、はい、えーまあ、ベストバウト に関しては2年連続取れていないというのがあると思うんですけはい、そこに関してはどういう感じうん非常に悔しいですね素直に悔しいですねうんまあ相手のことを褒めるわけではないですがこの選考会は今日行われたわけですよねそうです12月に行われてるわけで1月の試合がベストバウトに選ばれるってよっぽどインパクトがないと選ばれないわけです ただただベストバウトを取ることよりもさらに難しいわけでいやそれはね岡田でありケニーであり素直に素晴らしいことだなと思うし素直に俺は悔しいですねだってダブル受賞もいたわけでしょ今まで MVP も取りながらベストバウトも取ってる選手はいるわけで俺も別に今年それが可能だったわけででもベストバウトには俺は選ばれなかったそれ素直に悔しいですよ えー、他に質問ありますでしょうか。えー、内内藤選手。はい。岡本記者は一体誰に MVP 投票したのでしょうか。これはですね。はい。誰がど誰に投票したっていうのはなかなか言えないものがありましたなるほど、はい、例えば僕が、はい、内藤選手に入れましたと仮に言いまして、よね、はいはい、そうするとじゃあ その内藤選手に入れなかった審査員はですね、容疑者がさらに狭まってしまったりとか、なるほどまあ、いらない圧力を生んでしまうということがありますので、はいまあ、その誰が誰に入れたというのは、ね、そんな気になりますなりますね、特に岡本さんに関しては気になりますね。何人が候補いたんですか、MVP の候補は。MVP の候補は、えー、最終的に、えー、はい内藤哲也選手、岡田和親選手、えー、ケニー・オメガ選手ですね。3人ですね。はい。 じゃあイエスかノーなら答えられるんですか内藤に入れたイエスノー答えられませんなるほどこれ入れてないってことですねなんでですか、うん、イエスかノーで答えられないと言ってるだけですよいやこれはどーでしょう完全になんでですかいや例えば僕が入れましたというと、はい、今度は入れなかった岡本さんちょっと長いんで、はい、その続きはファミレスで後でしましょうはいすいませんでした取り乱しました、えー、トランキーロですよ岡本さんすいませんちょっとちょっと焦っちゃいました焦んなよ あのすみませんあの前半のですね、えー、いらない、えー、部分がちょっと長引いてしまったのでですね質問の方もちょっと出尽くしたかなというところなのでこれにて会見を、えー、終了させていただきたいんですけれども最後にですね、え内藤選手、まあ、来年の抱負などをいただけたらと思いますけれども2018年ですね。うんまああのそうですね、まあ、まだ2017年ですけども まあ、2018年も引き続き内藤哲也そして我々ロスインゴ・ベルナーブレステ・ハポンが皆様をさまざまな話題でそしてさまざまなプロレスの試合の結果で楽しませることでしょうあとは来年の投票で岡本記者にぜひ MVP 内藤哲也投票していただきたいと 岡本さんの心に刺さるようなプロレスを来年僕が提供しますよ、まあ、それが目標っすかね小さすぎますいやあのでもまあ例えばですね3連覇なんてなるとですねこれはあの猪木さん天竜さんしか成し遂げてないです、ね、なるほどいやそれ3連 ,3 年連続の MVP 取れるか取れないか全ては岡本さん次第ですよ <laughs> トランキールっていうのがもう最初だよ今今流れはトランキールの流れだと思ったんですけど僕次第だったんです、はい、じゃあちょっと来年の内藤選手の活躍も非常に期待しておりますのではい、えー、そういうところでですね、えーえー、本日の会見を終わらせていただければと思います、えー、本日は、えー、おお忙しい中お集まりいただきありがとうございました